dowladda soomaaliya ayaa waxay soo saartay waaran caalami ah kaasi oo lagu codsanayo in lagu soo gacangeliyo geliyo cabdirashiid janan oo ah wasiirkii hore ee amniga jubbaland islamarkaana gacanta dowladda soomaaliya ka baxsaday dowladda soomaaliya ayaa si rasmiya ah u dalbatay waaran caalami ah international warrant oo loogu soo gacan gelinayo wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan kaasoo toddobaadkii hore ka baxsaday guri ku yaala magaalada muqdisho oo laamaha amnigu ay ku hayeen war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay u gudbinayso interpol in ay gacan ka siiso qabashada iyo maxkamadaynta wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirasiid janan kaasu ay tilmaameen in isagu lagu soo eedeeyey falal xuquuqul insaanka ah maxkamadna arrintiisu ay maraysay dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka codsatay dhiggeeda dalka kenya inay gacan ka siiyaan soo gacangelinta cabdirasiid janan wasiirkii amniga jubbaland oo markii uu ka baxsaday taliska laamaha amniga u gudbay magaalada nairobi isagoo kismaayo doon ku tegay waxaana warar kale iminka ay tilmaamayaan inuu ku sugan yahay qaybo ka mid a ah gobolka gado halkaasi uu dhaqdhaqaaqyo ciidan uu ka wado waxaana dowladda soomaaliya halkaasi ay geysay qudheeda ciidamo booliisa iyo kuwo kale oo militariya kuwaasi oo loogu talagala inay qayb ka qaataan howlaha sugidda ammaanka iyo sidii deegaanadaasi gacanta dowladda ay ugu soo laaban lahaayeen xiisadda ka dhexaysa dowladda soomaaliya iyo jubbaland ayaa cirka kusii shareeraysa qabashada cabdirasiid janan baxsashadiisa iyo weliba cadaaladda iminka loo raadinayo maadaama dad fara badan ay isweydinayeen sababihii keenay markii horeba gacanta dowladda si fudud nin dembiye noocaasoo kalaa ku eedaysan heer wasiirna ah inuu kaga baxsado